eso es un vórtice que te puede atrapar. Todo transita de acá para allá, gira. Echa la muerte y te envuelve el dolor. Cruza la reja, abre la puerta. Y no te detengas, abre la puerta. y no te detengas, abre la puerta.